ҳаб назму буго жиндир мунаҳл чураяв телетла шамил бадави раҳимуллаҳ саса қараб علم وقيع موقيع الخشانة عدن سيتي سيدو تدارك أراو تتلادير الغلبة أوار زواس السلام عليكم شامل بدوي بيت شامل بيت تقو خلق الله تقشيكي نطور بكريم مسدوين دينا شي روح كيتلون راتلو شي اندال روتلو للشينال تون شابخون ويجدال شرا وشع قرد عيسى آورك عشق دو قلقي بن قوشن خرخزي خرا وشع اسكو سيد محمد مرحبا دير وسن سلام التلزين تلجلش أكواب الأملاك زدوخي الجن الحور القن حق وكاي بيان حواير قيش شئ قو خليف خيراتي دور بركن كرندي قزي كوكازا شو جوحي جيكاسا أسار حارا زوت لردا تلورون واتيجيش وطن صون لاغو صدار أراز صدر أحيجي بش ألجان جانو أخيك نجي حيرا روغو حجا ميكين حبو جب غلبت من غشاقي كمون كان شيقي قبو قد أغورا شالدا لتادير الوسم مسرود سشدا اسلام گوچو خیزه چون ترب بیرق چون دور خیزه عیب گو گونیش علوم الچا خول به شکر الرسد رتو سقون این دل قریسی لریش قحب رای اونس و فیض سو رسد فنا اصول کرن کلم هر سابقون كامل ثابت قوت تقدير الواس طرق بجنونا حسابها بداو حلطو يقرار القرقين الوجدو الوجدول قرو برجولار كرندشونين كاكي قروني قولي ببتير خنابت شنبوغو شيبو سنيني إسلام شعول عمرو تامدا عجائب شقور مقام زدشي شريعة كلاغو كرش باشه شکلی هیچم شهيدي يا یخیل يا الله سیکاگی سر بوگ بغلبات سروی مستحق المنعد الوسال عدلوگی دیوانگی دنیا لالدتون دینا سوق روح گیتون رتون سیونیل جگی گیتی کاگی شهیدی عدم البدوي شريعة بطول القرار والوساق تلدين وتخير قريش كدال منعد حلاي حضر راتولين